पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एक सम्मेलन और जन आंदोलन छेड़ने की बात रखी the whole issue of E V Ms has been clouded in a lot of question मुझे सिर्फ ये एक फ़र्क फिक्र होती है कि जब हम कैंपेन आगे ले जाएं तो उसको छः सात ई e को लेकर छः सात मुद्दे को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करके आगे ले चले क्योंकि इसमें टेक्निकल मुद्दे भी हैं और इसमें ये भी मुद्दे हैं कि इलेक्शन कमीशन किस तरह नागरिकों को जवाब दे रहा है या नहीं जवाब दे रहा है और साथ साथ एसओपी कैसा है कि ईवीएम e मशीन इधर से उधर कैसे मूव करते हैं so I think the EVM is a very crucial issue but it is not the only issue सत्ताईस हजार crore justice Kolse Patil twenty seven thousand crores was spent on the election so money power in election is also an issue it's not only EVM and unless we raise that unless we raise the WhatsApp unless we raise the hate mongering, unless we raise the messaging, this will not be a complete campaign. अभी भी लोग पूरी तरह कन्विंस नहीं है ईवीएम e को लेकर तो लोगों को कन्विंस कैसे करना टेक्निकल बात एक है मगर एसओपी अगर आज कुरियर कंपनी कुरियर पैकेज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर सकती है तो इलेक्शन कमीशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ट्रक्स के लिए बिल्कुल इनएडिक्वेट है आप स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम e रखते हैं उसके बाद पोलिंग बूथ पे रखते हैं but there is no tracking whereas whereas courier packet are track electronically with a bar code but the M machine is not track so it's not simply about the technicality of the machine but even the S O P that the election commission is employing to to be able to first reach the machines and then transport the machine. That S we have got a copy of the SOP of November 2018. It's completely inadequate. So I think that there needs to be a calibration in the campaign. What stage do we say what? And I think all the details. And, and finally, there was a Chinese company, I think called Hawaii. My trustee Cyrus Gazdar was telling me. They offered the American public. American public was not believing that that technology was safe. The company wanted to convince America that the technology was safe. Finally, after all the doing and showing in the thing, the Chinese company said, we will put our open source, we put our open source code in the public domain. See if you can hack it. So our demand should be put it in the public domain and let's see if we can hack it. Let there be very intelligent demands that we make, particularly when there's a political opposition that is not willing to take it up. Thank you.